අදත් ඕලව සාදරෙන් පිළිගන්න ඉමසන ඩොක්ටර්කව තිීගෙනන තවත් බෑන්ු ඇපිසෝඩ් එකට ඔන්න අද අපි බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ විඩියෝල කලින් දැක්ක විදිහ මිනි බලුටුත් ස්පීකර එකක් ගැන මේක අපි අන්බොක්ස් කරලාම බලමු ඊට කලින් අප මේක පැත්තකින් තියමු මේ තියෙන්නේ මගේ චැනල් එකෙන් ගේන පලවෙනි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක එනම් අපි වැඩිය කටන්නතුව යමු අද වීඩියෝ මම බිය දිගන්න ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි unbox කරන්න යන භාණ්ඩ. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. හරි අලුනි ඔයාලට මේක දරාසකෙන් ගන්න පුළුවන් රුපියල් පන්සිය පහළවක් වැනි මුදලකට මම මේක ගත්තේ අපේ ටවුන් එකේ කඩයකින් මම මේක අන්ඩොක්ස් කරගන්නවා ඔයාලට මේකේ මූකත් ස්ටිකර එකක්වත් මූකත් බලාගන්න ලැබෙන්නේ මේ විදිහ ලෝගෝ එක තියෙනවා මෙයාලගේ මියුසික් කියලා ඊට යටින් මිනි ස්පීකර් කියලා මේකලෝ ටයිප් කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ බොක්ස් එකේ වම් පැත්තේ මේක තියෙන තව දේවල්ටියක් තමයි තියෙන ස්පීගේ සයිස් එක පසේ ෆෝන් සේරටම සපෝට් කරනවා කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ බොක්ස එක මේ පැත්තේ පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන ඒගැන්නේ ඒ ගැන මේකෙන් මේක සමාන්ලා තියෙන මේකේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ වගේ දේවල් මේක ස්පීකගේ ස්පෙසිෆිකේෂන් සඳහන්ලා තියෙනවා ඒගෙන මම පස්සේ කතා කරන්න ඊට මේ තියෙන්නේ අපේ Bluetooth speaker එක. මේක තනිකර හිස් කොටුවක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මේ box එක මේ විදිහට unbox කරගන්නවා. මොකුත්ම කවරයක් නැතුව තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. තනිකර මේ විදිහට අපේ මේ තියෙන්නේ මේක charge කරගන්න අවශ්‍ය කේබල් එක වෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ USB එකක්, මේ පැත්තේ micro USB ටයිප් එකක් තියෙනවා ටයිප් සීනමේ මේක නෝමල් USB එකක් හරි මේකත් අපි පැත්තකින් තියමු ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා අපේ Bluetooth ස්පීකර් එක මිනි ස්පීකර් එක ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ඇඟිල්ල තිබ්බහම මේකේ සයිස් එක ඊට පස්සේ අපි මේක මේක පැත්තකින් තියමු මේ තියෙන්නේ අපේ චාර්ජින් කේබල් එක මම චෙක් කළා චාර්ජින් කේබල් එක පස්සේ මේක අරගෙන අපි ඔන් කරලා බලන්න කලින් මෙතන තියෙන පව ඔන්න ඔෆ් කරන බටන එක ඔයාට පේන ඇති ඉට පස්සේ මෙතන ස්ඩිකාස් ලොට් එකක් USB පෝට් එකක් පස්සේ මෙතනින් තමයි මේක මේ මෙතන තියෙන ස්කෝල් වීල් එක මේ පැතර කරවාගෙන හිටියොත් අපේ වොලියුම් අප් වෙනවා මේ පැත්තර තද කරගෙන හිටිය අපේ වොලියුම් ඩව් වෙනවා ඉට පස්සේ අපි USB ඩ්‍රයිව් එක ගහලා අපිට සිින්දුව තෝරගන්න කොහමද කියලාල බලන්න ඇති අපිට කරන්තින්න වොලියුම් අප් කරන්න පැත්තර මෙහෙම කරලා අතාරින් අතයිරයට පස්සේ ඒක ඒ විදිහටම සිින්දුවෙන් සිින්දුව මාරු වෙනවා ලොස මේක ඕබන්නත් පුළන් මේක මන්දන් ටච් බටන එක මේක ඔබාගෙන හිටපු හම මේක මෝඩ් මාරුවෙනවා එකන්න මේක ඒක් තියෙනවා USB තියෙනවා බලුටූ තියෙනවා එම් තියෙනවා මෙතින් අපේ චාජිම් පෝට් එක මම දැන් මෙතන තියෙන බටන එක දකුණු පැත්තට තල්ලු කරලා ඔන් කරගන්නවා ඔයාලට පේන මුලින්ම ඔන් කරපු ගමන් මේක වැටෙන්නේ බ්ලූටූත් මූඩ් එකට මේ විදිහට RGB ලයිට් ලයිට් සිස්ටම් එකකුත් මේක තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ අපේ මිනි ස්පීඩ එක මම මේක මගේ පරණ පෙන් එකක් ගහනවා පරණ පෙන් එකක් ගහලා මම සින්දුවක් දාලා පෙන්නන්න play by USB drive ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති මේ පෙන් එක ගහපු ගමන් play by USB drive කියලා මිනි ස්පීකර් එකෙන් අපිට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා play by USB drive sound quality මේක බලාගන්න පුළුවන් එන්නේ ඉළඟට ඔයාට මෙතන්ට මයිකස්ඩි කාඩ්ඩ ගහන්න පුළුවන් මිනි ස්ඩි කාඩ් එක මංගාව දැන් දැන්නම් මේකට ගහන්න පුළන්ගේ ස්ඩි කාඩ් යන්න හැ මම ඊළඟ වීඩියෝගේද වාට මේ ගැන කියන්නම් මොකද මම ස්ඩි කාඩ්ඩයක් ගන්නත් ඕනේ ඒක නිසා මම මේක ගත්තේ බ්ලුටූත්වලට USB එකටයි විතරයි ඒ ගැන මට මේක මෙන්න මෙතන මේ චාජිං කේබල් එක මේක ගහන්න මේ ගැහුවට පස්සේ ඔයාට මේ පැත්ත පවබෑන්කයකට ගහපුහා මෙතන රතුපාට ලයිට් එකක් පත්තු වෙනවා මේක පවබෑකට ගහන්න නැතුව ඔයාට මේක මෙහෙම තිබ්බොත් මේක එම් එක සිගනල් මේකෙන් අවුටනා මේ කේබල් එක නැතිවුණොත් මේක එම් එක සිගනල් එන්න හැ ඔයාට සිද්ධන මේ කේබල් එක මෙහෙම මේ මිනිස්පිකට ප්ලක් කරලා මේකෙන් මීට වඩා දිග කේබල් එකක් වුණු ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ තැනකින් රඳවල තිබ්බාම මේක ඇන් ඇන්ටනාවට ගන්නෙත් මේ කේබල් එකම තම මේක RGB හොඳ කල සිිස්ටම එකක් තියෙන වර දැක්වර දකින්න ඇති එන්න මේ විදිිය Bluetooth mode බලුටත් මූඩ් අඩ කරන මේක එම් මූඩ් එකක් තියෙනවා තව ස්ඩිකා ස්ලොට්ටක් ගහන්න පුළුවන් සොරි ස්ඩිකාඩ්ඩ ගහන්න පුළුවන් එවිදිිය ගොඩක් දෙවල් අපිට කරන්න පුළුවන් මම කිව්වා මෙතන ස්ක්‍රෝල් වීල් එක මේ පැතර මේ පැතර තද කරගෙන හිටියත් මේ පැතර කළ තද කරගෙන හිටියත් මේක බොලියුම් අප් වෙනවා දැකදේක අප් වෙලා උපරිමයටම ගියාට පස්සේ සවුන්ඩයක් ගෙනවා මෙන්න මේ විදිිය ඊට පස්සේ මේ පැත්තට තද කරගෙන හිටියෝ සවුන්ඩ එක ඩවන්නවා හරි දැන් ඒක උපරිම ඩවන්ලාදී නිටවස මේක මෙහාට කරත් Fම් වල චැනල් මාරු කරන්න පුළුවන් ඒවගේම USB ඩ්‍රයිව එක තියෙන සින්දුත් මාරු කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන එක මෙහාට කරොත් මේක තියෙන සිින්දු මාරුණ ඉට පස මේක ඔබාගෙන හිටියොත් මේක මූඩ් මාරුවෙනවා දැන් තියෙන්නේ AUX mode එකේ. FM mode. දැන් තියෙන්නේ FM mode එකේ. Bluetooth mode. දැන් තියෙන්නේ Bluetooth mode එකේ. එහෙනම් මේ විදිය තමයි අපිට mini Bluetooth speaker එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න එහෙනම් ඉතින් අදට මම ඔයාලගෙන් සයින් අවුට් වෙනවා. අදත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවට මම ටියුටෝරියල් කරන්න ගෙනවත් නැහැ. දිගටම ටියුටෝරියල් කරනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. subscribe කරලා තියාගන්න, like කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, share කරන්න.